I personally and the American people have a chance to reciprocate uh, the wonderful hospitality that was extended to me when I visited Turkey and Asia. İnsan ayında Türkiye'deyken bana göstermiş olduğunuz inanılmaz misafirperverliği kendi ülkemde size gösterebiliyor olmaktan son derece mutluyum. well past our, our, our closing time. I, I mean, Mr. Prime Minister, uh, I, I, with apologies to Prime Minister one Erdogan. one minute. One, uh, minute. one minute. One minute. Well, you know. One minute. One minute. Okay. One minute. The, but, but I'm going to hold you to the one minute, please. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. Uh, bir, excuse Prime Minister, me. we can't start we bir, can't start the debate again, please. Bir, we just don't have time. Excuse me. Bir, Sözümü kesmeyin. Bir with Tevrat, with with Tevrat, apologies, we really we, we really do need to get people to dinner. Tevrat 6. maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. İki, bakın bu da çok enteresan. Gilad Atzamoni, İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avi Shalom, İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Prime, devlet vasfını kazandığını belirtiyor. Sana you çok teşekkür ediyorum. To our host, benim, için de, uh, benim için de bundan böyle, bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. That Bunu da böyle bilirsiniz. <laughs> so, Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika Olmaz. Let me um, turn this over to our to our host, uh, Prime Minister. Do, do uh,